منم منم آن آسمان بی انتها منم آن کوه سخت منم یک زن Und was für mich noch besonders äh, berührend ist, was diese junge Frau alles schon erlebt hat in ihrem Leben und was alles aus ihr rauskommt, dass sie das auch zeigen will und muss, dass sie davon spricht, dass sie, da, dass sie dazu Bilder malt. Das finde ich wirklich auch ganz außergewöhnlich. Das ist sehr selten, dass jemand sich so stark zeigt. سه سال سختی که توی راه دیدیم رسیدیم به سوئیس و خیلی از هایی که انجام دادم توانستم اولین نمایشگاه خود را شروع کنم قبلا که ایران بودم یک کتابی به نام دست تقدیر خدا نوشتم زمانی هم که رسیدیم به سربیا شروع کردم به نقاشی کشیدن و تا قبل از او لحظه هم هیچ وقت نه کلاس نقاشی رفته بودم تمام این نقاشی که تا الان کشیدم از سمت افسردگی که گرفته بودم به من وارد شد من تانستم خود, خود روی نقاشی ها تخلیه کنم un mélange de euh, musique traditionnelle et de chansons originales composées par Myriam. Et c'est la deuxième fois qu'on fait un projet ensemble, et cette fois-ci pour les, histoires et les peintures de Margouba. C'était émouvant de pouvoir accompagner, moi qui suis suisse, son histoire à elle qui est afghane, avec un instrument d'Afghanistan. ich habe mir dann Zeit genommen und, und meine eigene Geschichte in diesen Bildern versucht zu sehen. Und was mich sehr berührt an Mahbuba ist, dass sie so offen über alles sprechen kann und, und das einen Weg gefunden hat, äh, ihre Geschichte zu zeigen.